Bonjour à tous, je suis Fabio Panzavolta, euh, formateur et coach Scrum professionnel chez Collective Genius. Euh, notre mission consiste à aider les personnes et les équipes à résoudre des problèmes complexes. Mais qu'est-ce que c'est un problème complexe Un problème complexe, c'est un, problème qui a plus de variables inconnues que connues. Euh, et typiquement, un exercice qu'on fait faire en formation, c'est de faire réfléchir les participants à toutes les variables qui peuvent influencer euh, euh, la, réussite de votre projet, de votre produit ou service. Et généralement, on identifie beaucoup de variables comme les exigences, le budget euh, et plein, plein, plein, plein d'autres. Mais très, très souvent, je peux dire pratiquement tout le temps, il y a des choses qu'on a oubliées, qu'on ne connaît pas, euh, malheureusement, la Covid, personne n'avait prévu. Donc, euh, on voit bien qu'on est dans un environnement complexe, changeant, euh, et c'est pour ça que avec Scrum, on vous apprend et on vous aide à naviguer dans ces mondes changeants et complexes. Voilà, j'espère avoir clarifié un peu quelle est notre mission et comment, brièvement, on peut vous aider à résoudre les problèmes complexes. Au revoir.